Buyurun. dilimiz Türkçe. Bitirelim lütfen. Tamam bitiriyorum. Buyurun. بلغلمه هجا وكهون جد بينن لبي مجلس جي بتعاملية الهمبري زمان كردي وحمو باوري دن هنه لبرا هركس باش بزاني به افتر سوايه اوني بچن هده پته هده پوي آزاديه وي يكيتي وي سركفتني بي نبي والاتي اون تك دچن امتن قلمه برومت helbest, اخافتنا بكردي هلبست şanoya بكردي شانويا بكردي وحتى في تكا بكردي لبي ولاتي حتى قد خكرن Devam ederseniz kesmek zorunda kalacağım. Mehmet Binici Mehmet Bin Sayın Baydemir, Kürdistan neresi? Aha şurası Sayın Başkan. Aha şurası. Aha şurası. Kürdistan şurası.